આવકો ધાર્યા કરતાં વધારે વધી એક પોઈન્ટ જીરો પાંચ લાખ મણની પહોંચતા બજારના નરમ ટોન હતો બીજી બાજુ કપાસના બજારનું ચલચિત્ર વિચિત્ર છે કારણ કે આજે કપાસિયા ખોળમાં થોડી સ્થિરતા હતી કપાસિયા વોશમાં થોડી તેજી તો સૌરાષ્ટ્રની અંદર કપાસિયાના ભાવ છસો ચાલીસ તો ખોળના ભાવ પંદરસો ચાલીસને ઘડી બાજુ સત્તરસોના બોલાતા તે ઉપરાંત આજે વાયદા બજારમાં થોડો ઘસારો જોવા મળ્યો હતો જ્યારે ભાવની વાત કરીએ તો તેની ક્વોલિટી મુજબ તેરસો પચાસથી સોળસો પચાસ ફોરજી એવનમાં સોળસો સિત્તેર સુધીનું માનમાન બજાર જતું હોય છે ને ગામડે બેઠા પંદરસો એંસી એંશીથી સોળસો વીસના ભાવ ઓફર કરાયા છે પરંતુ વેસવાલી લેવાલી બંને પાંખી હતી ને ખેડૂતો પણ હાલ વેસવામાં રસ લેતા નથી તો હાલ સૌરાષ્ટ્રના અગ્રણીમાં સાઠ હજાર મનની આવક સામે સૌથી ઊંચો ભાવ સોળસો પચાસમાં વધારે સાટા હતા એક નિષ્ણાંતે કહ્યા પ્રમાણે ખેડૂતો પાસે અને જીનર્સો પાસે હવે રૂનો જંગી સ્ટોક પડ્યો હોવાથી ન્યુયોર્ક રૂ વાયદો વધે તે છતાં પણ ભારતમાં રૂમાં મોટી તેજી દેખાતી નથી તો ચાલો જાણી લઈએ હાલના કપાસના બજાર ભાવ બોટા તેરસોથી સોળસો પંદરસો સાસઠ મહુવા એક હજાર દસથી પંદરસો અઠ્ઠાણું ગોંડલ બારસો એકાવનથી સોળસો ને છ કાલાવાડ પંદરસો પચાસથી સોળસો ને અડત્રીસ રૂપિયા જામજોધપુર ચૌદસોથી સોળસો ને અગિયાર ભાવનગર તેરસો પાંચથી પંદરસો અઠ્ઠાણું જામનગર ચૌદસોથી સોળસો ને વીસ બાબરા ચૌદસો નેવથી સોળસો ને બાવન રૂપિયા રાજકોટ પંદરસો ચાલીસથી સોળસો ને ચાલીસ અમરેલી બારસો પચાસથી સોળસો ને એકત્રીસ સાવરકુંડલા ચૌદસો એકાવનથી સોળસો ને એકતાલીસ જસદણ ચૌદસોથી સોળસો ને ત્રીસ રૂપિયા જેતપુર પંદરસોથી સોળસો અગિયાર વાંકાનેર ચૌદસોથી સોળસો ને બાર રાજુલા તેરસો એકાવનથી સોળસો ને એક હળવદ ચૌદસો એકથી સોળસો ને ચૌદ રૂપિયા તળાજા તેરસો પચાસથી સોળસો ને સન્નું બગસરા તેરસો પચાસથી સોળસો ને પચીસ માણાવદર પંદરસો ત્રીસથી સોળસો ને પંચાવન વિંસ્યા પંદરસો પચાસથી સોળસો ને દસ ભેંસાળ પંદરસો પચાસથી સોળસો તેત્રીસ ધારી ચૌદસોથી સોળસો ને બાવીસ લાલપુર તેરસો પંદરથી સોળસો ને ત્રીસ ધ્રોલ બારસો પંચાણુંથી સોળસો ને બાવન રૂપિયા હારી ચૌદસો પચાસથી સોળસો બેતાલીસ વિસનગર તેરસોથી સોળસો ને વીસ વિજાપુર પંદરસો પચાસથી સોળસો ને છપ્પન કુકરવાડા તેરસોથી સોળસો ને નવ રૂપિયા હિંમતનગર ચૌદસો એંશીથી સોળસો ને એકતાલીસ કડી ચૌદસો એકાવનથી સોળસો ને બત્રીસ પાટણ તેરસોથી સોળસો ને દસ સિદ્ધપુર ચૌદસોથી સોળસો ને તેર રૂપિયા ગઢડા પંદરસોથી સોળસો દસ ધંધુકા તેરસો ચોતેરથી સોળસો ને દસ